Чувства. Часть вторая. Ярость. Ярость. Нежность. Нежность. Одиночество. Одиночество. оптимизм оптимизм отчаяние отчаяние отказ отказ отношение отношение, паника, паника, печаль, печаль, поражение, поражение. Поцелуй. Поцелуй. Радость. Радость. разочарование, разочарование, растерянность, растерянность, скука, скука, сомнение, сон, сон, ссора, ссора, страх, страх, счастье, счастье. Требование, требование. Удовольствие, удовольствие. Улыбка, улыбка. Усталость, усталость. Конец.